An Academy. Let's crack it. What is an ideal score in a mock? किसी भी मॉक का आइडियल स्कोर क्या होना चाहिए कई सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं क्योंकि पिछले मॉक में उनके 78 आए थे लेकिन इस वाले इस बारे मॉक में तो उनके 74 ही रहेगा है ना तो कई बार आपका मॉक में स्कोर बढ़ जाता है शूटअप हो जाता है कई बार एकदम नीचे चले जाता है और मोराल भी उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शूटअप हो गया तो बूस्ट हो जाएगा मोराल नीचे चले गया तो मोराल हमारा नीचे गिर जाता है तो यार देखो इस चीज़ का कोई आंसर नहीं होता है आप अपना मॉक एनालाइज करो और उसमें ये देखो कि were you able to attempt all those questions that came from the part of the syllabus that you already cover आपने अभी जरूरी नहीं है कि क्लैट का पूरा सिलेबस किया होगा क्लैट का कुछ पार्ट किया होगा तो उस मॉक में उस सिलेबस के पार्ट में से जितने क्वेश्चन आए थे क्या आपने सारे सही करे या क्या आपको सारे आते थे वो चीज़ आपको देखनी हो और वो जितने क्वेश्चन थे वो आपका आइडियल स्कोर होगा in CLAT mock right now Let's crack it.